В жизни не видела такого заката. Солнце никак не заходит. Словно цепляется за небо. Прекрасное небо. Оно того стоит. Тогда давай останемся здесь. Серьезно? Мне тут нравится. Не бросать же такое небо.